Witam w kolejnej odpytajce codziennej. Dzisiaj dla Was kolejne zadanko. Podchodzicie do mężczyzny, z którym jesteście na perpan i zadajecie mu takie pytanie. Panie Schulz, czy to jest Pana córka? Spróbujcie się zmierzyć z tym zadaniem, zdaniem po niemiecku, przetłumaczyć. Jeżeli nie zrobiliście pauzy i oglądacie dalej, dam, dam Wam wersję niemiecką e, bez jednego słowa. Mianowicie Herr Schulz, ist das puste miejsce? Tochter? Ist das puste miejsce i tochta. I teraz cztery warianty. Co tam jest? Sie, ihr, ihre, czy inen. Wszystkie z dużej litery te zaimki. Który z tych zaimków jest prawidłowy? Czy to jest pana córka? Oczywiście, że wersją prawidłową jest ire. Ire jest prawidłową wersją z dużej litery. Dlaczego? Córka ma rodzajnik di, jest kobietą, ma di, di tochta. Stąd już wiemy, że jakikolwiek zajmek dzierżawczy by nie był, będzie miał końcówkę E. No to mamy IRE. Po prostu. Nie może być IA, bo IA będzie stało przed rzeczownikami z rodzajnikiem DA. Na przykład, czy to jest pani, pana syn, to byłoby Izdas IA zon. Albo, bo zon ma DA rodzajnik, a to jest córka di, dlatego będzie IRE tochta. Nie może być zi i nie może być inen, ponieważ to są zaimki osobowe. Zi to jest pana, w sensie ja widzę pana, ich zeje zi, kocham pana, ich liebe zi, panie y, sułku, kojarzymy. A inen to zaimek osobowy w datywie, na przykład idę z panem, ich geje mit inen, jadę do pana, ich fahre zu inen. To nie jest dzierżawczy, dlatego nie pasuje. Tyle. Krótki wlożek Zapraszam do oglądania, do subsk o subskrybowaniu coś mówiłem, żebyście subskrybowali i byli na bieżąco. Jeszcze Wam powiem o tym kiedyś. Na razie, hej.